Naimbag nga bigat tayo apo ka aruba at uh, ah, nasair man tirik na agpopos nga ah, about kini uh, ah, BBM manan itihan pa nagatendar ti um di amo no discussion interview or debate de giant kada giti amin nga presidensya balls kat uh, dahi ti apo kat uh, kapanutak laeng no apay nga haan nga umattend ni BBM dinggan nyo. ko mga umatid Amutay met mapasamakin Ikuskus pildan tulaen Pagaambunan apadaksen Kitang inal daw dalata Pirpirjan di ka babalin na Nasaysaya at nukas ang aliklikan na idang tadida mabuyod pababa. Uray tadamit ibukod na pagiwara gawagan tigandat na. At dati YouTube at dapay Facebook na Nuda sa lutsud sungbatan na Di nang masapul mainstream media Amang pada kestumet ken kuana Dina patek ada kayu ada akmet ada tayu Amang dung dung ken kuana Agam mo tayon pata ka Pilipino. Nga wari ka sa ano, ti pa nang explikar na, kadagit sa ludsod, nga hubli-hubli, di na malapat yan, dagit nga mang busbusor kayang kuana. Sa din nung arod pa, iti papanan na, talo nga dekada, nga isulat ta apot, dagdagulit da, ti kinasantuda, kin kinasirib, dagit nga kabusor. So let them be, wanlatan, kangatuan dati nagadalan, awan mulit na, lalinta, kin isunan, ti managdagdakas. Ngayon tandaanan nyo, di yu makamatanan, ti kinaado, ti sumuksuporta kayang kuana, na oray balintuagin yun di ko malek Kitam da gitida duma at tao Kasla awan aramita akilo Kasta unay kababati kita da No akpof na isuda ng tibida Ngem tibida marikrik na Nga awan maalalukoi da kanano para magnalastog e ka ay kat awan dungeken ka kasla kala tuloy tangang nga awan pay ag comment arig muti ag may maysa